Programa Auge Brasil. E hoje, inauguração de mais uma unidade da pizzaria do Dimadre. Pai Show. Day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so too. looks up and down from across the room a A segunda edição do Americana Tattoo Festival. Copa Truque. E também a Agri Show. gosta de aventura e adrenalina, acompanhe o Copa Truque, que aconteceu em Interlagos, São Paulo. tradicional pizzaria de Madre inaugurou mais uma unidade na Vila Multimol, com muitas atrações. It's a little bit funny This feeling inside Now I do, do now Is that high? I don't have much money but Where's my dad? I buy a big house and the best Cause I was a scout, but then again, no. is my song and this one is for you And you can tell everybody This is a song And maybe by a simple love Show 2023 aconteceu em Ribeirão Preto, onde trouxe muitas novidades em tecnologia agrícola. Vejam as imagens a seguir. algumas para eternizar sentimentos e outras somente para expressar mesmo. Assim foi a segunda edição do Americana Tattoo Festival e o Auge Brasil teve lá. tenho plano, não desacredita da postura de malandro Eu sempre tenho um plano, eu sempre tenho um plano O mundo na cabeça e eu tô sempre planejando Eu tô sempre planejando, eu tô sempre planejando O mundo na cabeça e eu tô sempre planejando Eu, eu, eu Assim foi a Paixão, em Santa Bárbara do Oeste, nos dias 5, 6 e 7. O intuito do evento é trazer o trabalho da entidade através dos integrantes com suas apresentações. E também teve a participação do Padre Antônio Maria. There was once a day that I would pray for you I'd go and misbehave just so you'd notice too Sneaking looks up and down from across the room Damn, what a hell of a view I feel good, you look great I like you, I can't wait A first time, a first date You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Don't waste time to my place I feel my heart erase So catch me if I fall tracks Listen all night in the sheets all black Said I'm falling fast Don't remember life before you, that's fact I feel good, you look great I like you, I can't wait A first time, a first date You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Don't waste time to my place I feel my heart it race So catch me if I fall Catch me if I fall. assim encerramos o programa de hoje. Semana que vem temos um novo encontro. Até mais!